Ассаламу алейкум айлықшылық темасы ақырқы кезде энциклопедиялық темаға айланады ұқсайды эмнеге чынында бұл өте қоғамдық мааліндеги бір актуалды мәселенің бұтағы. Бізде коомдо жумушсуздук деген тема саясатшылар, коомдук ишмерлер жада қалса бекерчи жана кемпирлер да талкуулаган маселе болуп қалды жумуш жоқ жумуш жоқ жумуш жоқ жумуш болсо эле элдин баардыгы бактылуу болуп да балким мықты болып кетеді но мәселе ал жөнінде емес ну жұмыссыздықтан эмне келип чыгат же тагыраак айтканда эмнеден улам жумушсуздук пайда болду десе адамдардын психологиясында айлыкчылыктан жумушсуздук пайда болот экен айтайын дегеним жумушсуздуктан мурда эмне үчүн биз жумуш издейбиз маселе ушунда турат эмне үчүн биз жумуш издейбиз башкалар издебейби биз жумуш бербейбизби дароо айтам көпчүлүк мага комментарийлерде же болбосо каттарып жазат элдин баардыгын эле сен айлыкчы кылып иштайсыңбы мында ким иштейт айланып кетейин айлыкчылар иштеп атат дегенге мен кошулбайм айлыкчылар болгону айлыгына жараша бир ишти аткарып атат ишти ким иштейт десе ишкерлер иштейт байкуштар муну туура түшүнүш керек и анан баардыгыбыз ылайым ушул ишкер болуп кетсек анан ошол кезде бул проблеманын чечими чыгат эмне кылабыз кытайды алып келип иштетебизби орусту алып келип иштетебизби чукчаны алып келип иштетебизби монголду иштетебизби филиппиндиби анан ошондо чечет элек биринчи баардыгыбыз ишкер болуп кетелик анан кийин ошондо сүйлөшөбүз ага чейин эмне үчүн мен айлыкчылмын ушул маселени чечип көрөлү айлыкчылыкты түшүнүш үчүн мага окшоп бир жыйырма жылдан ашык убактысын болгондо дагы эң күүлүү күчтүү баш иштеп турган зен таза демилге оргуштап турган учурда айлыкка берип чоң үй бүлөсү менен болор болбос өлбөстүн күнүн көргөн адамдарды түшүнөт араңыздарда мына осындай авалдағылар мені жаман көрбейді деп ойлаймын себебі олар біледі бұл не болған кесепет айлықчылықтың негізгі үш төрт кесепеті мен азырға шейін ушул кесепеттен чыга элек ооба бүгүн деле бир байып кеткен жерім жоқ бірақ құдайға шүгүр мен қажеттерімді мұқтаждықтарымды еркін атқара аламын мақсаттарымды еркін қоя аламын әлбетте айға бір сарай салам деген мақсатты қоймаймын но мынау қырғызстанда адамдар қандай мақсат қойса ошол мақсаттарды мен да қоя аламын жөн эле арзу деңгээлинде эмес финансылык мүмкүнчүлүктөрдү ошого таба алам деген ишеним бар бирок айлыкчылыкта мындай ишеним жок тилекке каршы айлыкчылыктын негизги кесепети үнөмчүлдүк караңыздар бүгүн кыргызстанда мындай кенен деп деле айтпайбыз үйдөн мындай бир ишеним менен чыгып кетиш үчүн бир айда жок деле бир 80-90 мин сомдық шығын болуш керек бұл эмне деген акча бул миң доллардын тегереги деген сөз азыр дүйнөлүк масштабта миң доллар анчейин деле чоң акча эмес бир айда эми алган айланың отуз миң сом болсо калган жетимиш миң сом бул үнөмдү талап кылат же андан баш тартуу керек же резинкага окшоп отуз миң сомду токсон миң сомго чоесуң Demek bu 3S sapatsız tamakçıydım. 3S sapatsız kiyim, 3S sapatsız mamileler. Koyca yaşo demek 3S sapatı tömen. Eğer 30 bin som alsan, kevler 5 bin som yaşayanlar var. 5 bin som yaşayanlar var. Anan bu emnege bulardı karap durup biz yani aylıkçılardı baykuş değil. Yo, meselem ne de bulardın moynuna biri bunu artık koygan yok. Meni hiç kim öz varında aylıka işte de hiç kim beni munkuratып қинаған емес мен айлық іштеп жатқан кезде деле ішкерлік қылған адамдар болған мен өзім қалаған емес екенмін мен өзім түсінген емес екенмін айлықта іштеп жүргенде құдағым бір чоң кесепет қарызға жасайды екен адам себебі алған айлығы жетпейді қарыз мен өзім айлықта істеп жүргенде мен білемін бірінші шапкасын біріне кигізіп керек болса адамдарменен мамиле түзгенде да маған кім қарыз беріп турса ошону менен мамиле түзүшкө аргасыз болот экенсиң бұл ұшыншалық адамды кемшінтеді ұшыншалық өзіңнің қадір барқыңды өзің алдыңдағы статусыңды түсіреді қойшы мен азырға шейін кейбір қарыздарымнан құтылай келейін кімнен қарыз алғандарымды жазып қойшы екенмін ошол адамдарды таппай ақысына садақасын беріп жатамын бірақ өзіме берсем жақсы болады әлі кесепет ушуга чейин жетіп атат өсүү жок айлыкта иштегенде мына үчүнчү кесепетин мен таптым туғандар айлыкта іштеген адамдын өсүү жоқ эмнеге алған айлығы өлбөстүн күні тамақ ашқа жетет ашып барса ашып барса бір жылда бір жол көлігі бар үй салғанға жетеді андан башка не жетет мен таң калам айлыкта иштеп үй салып аткандарга демек алар же кредит алат же карыз алат жанакындай эле же дагы башка бир кошумча бир иши бар бирок нукура айлыктын өзүндө жашоо менен өсүм жок болгондар себеби айлык же билимге жетсе же бир кандай десем айлыкта иштеп туруп үйүндө бир он миң китеби бар энциклопедиялық білімді билимди бере турган китепканасы кітапханасы бар өзі болсун кітапханасы бар адамды мен көрө элек же болбосо айлыкта иштеп туруп айына бир жарым миң эки миң доллар тұрған тренингке қатысқан адамдарды көрө элек муну кимдир бирөө жагабы жакпайбы ыңғайсыз ыңгайсызбы факт ушундай оны факт чек деп коет осындай мәселе маселе мен ойлап тапқан жоқпын балким мен айтып отқаным үшін жаман көрүшүм мен мені жаман көргенден авал өзгеріп калбайт. ошондуктан жаман көрүнбөш үчүн мунун чечимин айтабыз эмне кылыш керек болгондо биринчи кезекте мен өзүмдүн башыман өткөндү айтып атам ойлонууну өзгөртүш керек экен ойлонуу системасын өзгөртүш керек экен сен ойлонууну өзгөртпөйсүң абалың өзгөртпөйт өзгөртпөйт анткени адамдардын деги эле адам баласынын аракети анын ойлонуусунан түздөн түз көз каранды экен адам биринчи аракетин амалын кыла турган ишин мээсинде моделдейт экен анан аны денеси аткарып берет экен эгер мээде сен айлык жашоосун моделдеп аткан болсоң айлык жашоосундагы аракеттерди аласың мынау айлыкчылык моделдөөсүнөн чыгуу керек экен болду токтоп мен айлыктан чыктым бүгүндөн баштап ачка өлсөм эле мен муну кылам дагы бир айта турган нерсе бүгүнкү күндө айлыкты мамлекет берет жана ишкерлер берет мамлекетте мен билгенден бир үч жүз миңге жакын жумушчу орну бар жана мамлекетке компетенттүү адистердин барышы шарт мен мамлекеттик айлыкты жоелу деген оюм жок мамлекетте иштешибиз керек аскер кызматкер күч органдары кызмат өтөшү керек алардын айлыгы ишкерлерден кем болбош керек албетте ну бара бара ага деле жетебиз кудай буюрса мына мугалимдердики көтөрүлүп атат дегендей бирок эптеп эле айлыкта жүрүүнү мен кесепет деп эсептейм мүмкүнчүлүгүң бар ресурстарың бар башың иштейт өзің деле айлық бере тұрған адамсың жоқ мен принципиалды түрдө ошентип жашашым керек дегенде мен білмедім мен осыны біраз аз деп эсептейм демек ойлонууну өзгөртүш керек екен. туугандар экинчиси мүмкүнчүлүктөрдү іздеу керек екен айлықтан башка дагы қандай мүмкүнчүлүктөр бар акча агымын түзгүзүп мейли ишкердик ишкердикке қандай мүмкүнчүлүктөрүм бар менин біреуден үйренішім керек біреумен ертішім керек біреуменен қоса башташым керек уақытымды біраз тәртіптешім керек азыр қалып отқан айлығымдан бір жоқ дегенде беш пайызын шетке қойып болса дағы тағы бір нәрсені бір нәрсеге улап ішкәріге өтішім керек сымал мүмкіншіліктерді іздеш керек екен мүмкіншіліктерді аллах субханала тағала күнде күнде есепсіз жайнатады екен қашайып біз айлықты ғана ойлап мен бардым мен келдім болғандықтан ал мүмкіншіліктерді көрмей кеткенбіз үшіншісі ресурстарымызды кеңейтішіміз керек екен ошол эле убакытты ошол эле күч кубатты ошол эле кадыр барықты байланыштарды тажрыйбаны білімді ушул ысмал ырыскы таба тұрған мындай айтканда шаймандарыбызды курчутуп аларды кеңейтишибиз керек екен демек ойлануын өзгерту мүмкүнчүлүктөрдү издөө жана ресурстарды кеңейтүү. ушул үчөөсү бизди айлакчылыктан чыгарат экен бирок ушул кеңейтүүдө ресурстарды кеңейтүүдө мүмкүнчүлүктөрдү издөөдө жана ойду өзгөртүүдө эң зарыл болгон иштер бар муну адам өз алдынча кылышы өтө оор бул жагынан айлык бир жагынан ишенбестик колуман келеби келбейби бирдеңеди кылып көрбөсөм деген коркунучтарын кыймылдата койбойт экен эмне кылыш керек десе устаз табыш керек екен мейли жасы сенден чоң болсын кичине болсын аял болсын еркек болсын сага үйретіп бере турган адам керек екен сені сүдірей турган сага күйгөн адам керек жана бул да дефицит тилекке каршы анткени өзгөчө ішкелікті үйрөтөм деген адам үйретіп отырған адамына өзінің қаржы ұнатыш керек бухгалтериясын ұнатыш керек мемлекетпенен болған партнерлеріменен болған үй бүлесіменен болған мәселелердің барлығын үйретмейінше көрсетмейінше ал үйрете алмайды ошондон улам мен сунуш кылам эгер колуңардан келсе тренингтерди издегиле тренингтерде төлөп бересиң бей калба башың оорубайт талап кылган сурооңо алар үйрөтүп берет жана сенде натыйжага жетмейинче алар жоопкер болот тренинг менен күшті уадаларын атқарбаса демек олар қиянаттық қылған болады ошондуктан берген уадалары так жана аткаруу мөөнөтү так тренингтер болсо катышсаңыздар батыраак өнүгүү болот өзгөрүү болот өзгөчө узакка созулган тренингтер мындай марафон тренингтер өтө натыйжалуу болот себеби кээ бир тренингтер эки күн үч күн мотивациялык тренингтер бар ал жөн эле жаңағы қолтыққа су бүркіп мынтеле қалып эле шыктандырып коет эртең күнү қарай шалпыйып отуруп калат жок узакка созулган тренингтер жакшы терминен жарым жыл үч ай бир жыл иштейт өзгөчө өнүгүү тренингтер мен силерге ушуну кылам демек жумушсуздуктун маселеси биздин ушул жерибизде эмнеге баардыгыбыз иш издейбиз мен иш орун жаратам деп ойлонбойбуз айлыкчылык ушуга алып барат айлыкчылыктын кесепеттери бул үнөмчүлдүк бұл қарыз қорды жана түркөйлүк өсүү жок анан кантип чыгыш керек мында үч жолун айттым ойлонууну өзгөртүү керек мүмкүнчүлүктөрдү издөө керек жана ресурстарды кеңейтүү керек мунун эң жакшы жолу сени жетелеген бир устаз менен эгер устаз жок болсо азырынча жок мындайлар демек сага тренинг керек изде тренингтерди акчасына караба канча табасың жашооң канчага өзгөрөт ошонусун кара тренингтердің ішінен ұзаққа созылған көп көп іштей тұрған тренингтерді тап кейінгісінде жұмыссыздықтың дағын бер кеселі жөнінде сөйлесеміз бізді күтіңіздер мынау видеоны басқаларға бөлісіңіздер и комментарийге мені ұрысқаннан көрі мақсатыңыздарды жазыңыздар кімде мынау видеодан кейін қандай ачылыштар болды қандай мақсаттар пайда болды мақсаты жоқтар мақсат пайда болды болса еш нәрсені түсінбеген адамдар жазбай да қойыңыздар рахмат ассалаумағалейкум қандай болды сон